биыл э, егемен елдің тәуелсіздігіне 30 жыл дей тұрғанмен кешегі кеңес дәуірінің символикасы егемен елдің әр жерінде әр қаласында осындай әр саябақтарында толып тұр осы туралы мемлекет және қоғам қайраткері саясаткер балташ тұрсынбаев ағамыздан сұрап білдік саламатсыз балташ аға а ба тура міне артыңызда тұр үлкен россия шегінерге жол жоқ артымызда москва алматыдағы ең үлкен саябақта тұр осы жазу осы туралы не айтатын едіңіз енді құрметті көрермендерге айтарым менің көп ә, мынау бізде ұлттық идеология деген ә, бір жоба болу керек бағдар болу керек оның біреуі де жоқ 30 жыл бойы бір бірімізді алдап қалықты халықты әбден сорлатып ә, жетті мына билік сондықтан мына политрук клочковтың айтқаны дұрыс бірақ егер анау орыстың шовинистері жириновский секілді никонов секілді федоров секілді бұл ұранды москваға қою керек ана жерде жазулы тұр ғой артымызда москва деп москвада ондай жазу көргенмін жоқ неге десең совет уақытында дағы москваны егжей тегжейін көріп жүрдік ә, бірнеше рет мынау партияның съезіне қатыстым сол жерде ана қызыл алаңда болдым кремльде болдым бұндай ұран жоқ неге десең бұндай ұран оларға кереу жоқ Бұндай ұранды өзінің колонияларына Қазақстан секілді тағы да басқа мемлекет секілді қойғызып қойды дағы өздері қолшапалақтап Москвада отыр жақсы құрдымға кеткен одақта болсын ал енді 30 жыл болды ғой 30 жылда бір шыбықтың басын сындырған жоқ ешкім тек анау елбасы елбасы елбасы елбасы таңертеңнен кешкеше кейін елбасы солай елбасы деп далбасалап жүрді маңайындағы адамдар көрмей келіп мынаны байқамай ма сараптамай ма бар емес пе анау жириновский деген жындыбастың күнде 30 жыл бойы айтып келе жатыр қазақта жер болмаған қазақта шекара болмаған қазақ деген ұлт болмаған деп күнде қақсайды біреуі біреуі биліктің өкілдері оған қарсы бір сөз айтқан жоқ енді соған бір түсін жауап қайтарғандар бар ма сондықтан ә, оған жауап қайтарған азаматтар көп соның ішінде ең қатты айтқан азаматты айтайын арман шораев қоғам қайраткері қазір анау тарақшасын ә, парақшасын фейсбук парақшасын жауып қойыпты ол оған қарамастан ә, сол басқа әдістерін тауып өзінің пікірін айтып жатыр арман секілді қоғам қайраткерлері көп бізде олардың барлығы да өзінің пікірін айтып жатыр ал енді мына тарихшылар тарихқа сүйене отырып барлығын дәлелдеп берді барлығын ашық айтты мына зиябек деген ә, тарих институтының директоры анау академиктер тарихпен шұғылданатын айтып жатыр бірақ ешкім біздің биліктен құлақ аспайды а ол не құлақ аспайды оның құлақ аспайтыны оның құлақ аспайтыны орталық телевидение қазақстанның ана бір семьяның қолында күллі каналдар бір семьяның қолында біздерді оған жолатпайды қоғам қайраткерлерін жолатпайды тарихшыларды жолатпайды ғалымдарды жолатпайды ал енді жириновскийді никоновты федоровты алатын болсақ олар ең үлкен ана бұрынғы совет одағының бәріне ә, <coughs> көрсететін ә, бірінші каналы бар екінші каналы бар үшінші каналы бар содан таңертеңнен кеш дейін сайрайды а біз жағынан жауап жоқ біздер айтамыз жаңағы айтқан азаматтар бірнеше рет айтты бірақ оны анау әлгі жириновский тыңдап та жатқан жоқ көріп те жатқан жоқ билік үндемей отқаннан кейін айтады и өздерінің анау әлгі бір ютуб каналдарында әйтеуір э, э, өлімші болып жүрген бір азаматтар айтып жатқан шығар айта берсін ә, біз оны құлақ аспаймыз дейді ал енді арман қарай жылжиық арман қарай жылжитын болсақ олардың айтуына себеп болып отырған олардың айтуына айтуын итеріп отырған кешегі назарбаевтың сөзі у нас никогда в нашей истории не было государственности казахов қазақстанның ешқашан мемлекеттік шекарасы болған емес және қазіргі шекарада қазақтардың өз мемлекеті ешқашан болған емес деп мәлімдейді бірақ ол назарбаевқа дейінгі қазақ мемлекеті қашан қандай территорияда болғандығы туралы нақтылап айтқан жоқ яғни назарбаев қаншама ғасырдан бері келе жатқан қазақ хандығы мен қазақтың тарихын жоққа шығармақшы болғаны ой сонда жалпы ол президент болғаннан бастап 30 жыл бойына халыққа өтірік уәде беріп аңқау қазекеңдерді осы уақытқа дейін алдап келген қазақта шекара болған жоқ қазақта мемлекет болған жоқ шекараны мен бекіттім мемлекетті мен құрдым деп отыр оны ана путин жалп еткізіп қағып алды дағы айтады міне нұрсұлтан Абиш дұрыс айтып отыр қазақтарда шекара болған жоқ қазақтарда мемлекет болған жоқ ә, бұлар жай бір көшпенділер ерсылар көшіп жүрген деп сайрап отыр ана валдай клубында а ол валдай клубының жартысы европаның адамдары шетелдің олардың құлағына құйып жатыр мынау біздің жер біз әйтеуір бұларды аяп кеше бергеміз ә, кеше бергеміз бірақ білсін егер бізге қарсы бір әңгімелерді айтатын болса біз шара қолданамыз деп ә, олар дағы сол ә, оқтанып отыр осы жерде балташ аға тура бізге де бір никонов бізге де бір жириновскийлер керек емес онда бізде никоновтар жириновскийлар дұрыс никоновтар дұрыс жириновскийлар жеткілікті не сонда шықсын деп жатқаны арман шораевпенен никонова шықсын жириновский шықсын федорова шықсын біздің телевидениеде ұйымдастырсын россияның телевидениеде ұйымдастырсын көрейін мен көрейін халық көрсін сол арман шораевтың өзі ақ орнына қойып береді соларды қайсын. тарих жағынан да мәдениет жағынан да ақпарат жағынан да орнына қойып береді ал бірақ оны кім ұйымдастырады кімге керек егер біздің билік э, шекара болмаған э, мемлекет болмаған э, ұлт болмаған жай ерсіл қарсыл көшіп жүрген көшпенді деп айтатын болатын болса енді арман қарай жылжиық арман қарай жылжитын болсақ бұның астары терең э, ертең біздің қазақ халқына қауіп төніп тұр мына үш төрт облысты біздің шекаралас россияменен біздікі деп отыр оларда да әлі бесінші колонна бар біз білмейміз бізге айтпайды шындықты оларды дайындап жатқан шығар оларды қазір қыздырып жатқан шығар оларды қаржыландырып жатқан шығар жай емес анау бір үлкен үлкен үлкен бронзаменен мраморменен жазып қойыпты сибирское казачье отделение дей ма петропавловскіде казактар мына жерде казактар тарихи зданияларды алып алған отыр біз атаманбыз дейді ешкім ештеңе айтпайды билік айтпайды неге айтпайды ал билік белсенділер ештеңе демейді неге десең оның қолы да тимейді белсенділер бүгін ә, мен дағы сол жүгіріп жүрмін ә, елім жерім деп ә, аман сау алып қалайық деп мына қытайға құл болмайық деп а оларға қолымыз да тиіп жатқан жоқ а билік үндемей отырған билік ештеңе керегі жоқ билік таза екі сұрақпен шұғылданады олар мына коррупциясын жасап жатыр коррупция өзі жүріп жатыр сол 30 жылда салық қойған жолменен коррупция жүріп жатыр оны ешкім тоқтатамыз деп ә, қимыл жасамайды ал енді билікті сынап демократия болсын теңдік болсын әділдік болсын деген азаматтардың барлықтерін ана абақтыға тоғытып 200-ден артық адамды абақтыға жауып тастады бүгінгі күнге отыр дүние жүзінде бір адамға шаққанда ә, саяси тұтқын тұтқынға түскендер біз бірінші орында тұрмыз бірінші орында тұрмыз соны билік байқамайды билікке ол кіру жоқ ну жарайды енді екі жүзін отырғызайық тағы жүзін отырғызайық ештеңе етпейді қазақ халқы жуас жүндегенге көне береді деп соныменен олар өзінің коррупциясымен шұғылданып кабинеттері өте жақсы жалақсы жалақысы өте жақсы егер коррупциясы ә, былай жанында жүріп жүретін болса оның жалақысы дағы үлкен сол арада отырған анау министрлердің анау әлгі шенеуліктердің, анау депутаттардың ал енді егер бүгін не күніп болса жириновский болса федоров болса россияда көп ондайлар ертең бәрі шығатын болса путин содан кейін ана портретті алып шығады ә, міне бессмертный полк бұл бессмертный полк міне мына жерде болған Петропавловскіде болған павлодарда болған ана қостанайда болған осы жерде қан төгілген орыстар тұрған орыстар жүрген орыстың ізі қалған деп ертең шыға келеді сондықтан соның алдын алу керек қой не істеу керек енді алдын алу үшін алдын алу үшін ең әуелі ана телевидениеде телевидениеде канал ашып тұрып белсенділерді шақырып осы сұрақтарды талқылау керек айту керек халық түсінсін мына кейбір кезде біздің қазақ халқы айтады ой орыстар андай мындай дейді орыс халқы жалпы олар жаман халық емес бәлеқор халық емес олар ашық халық олар айтқанға түсінетін халық соларға түсіндіру керек түсіндіру керек дұрыстап енді екінші қадам мынау әлгі жириновский федорова никонова айтып атқан кезде біз жаңа екеміз сұрақты мынау ұлттық идеологиядан бастадық ұлттық идеология содан басталады егер ақмоладан ана ақмола облысынан машинменен петропавлск қостанайға шейін өтетін болсаң жол бойы кішкентай қалашықтардың аты бірағы анау нелердің аты ауылдардың аты барлығы орысша тұр тихоокеанский дейді виденовка дейді васильевка дейді сидоровка дейді ә, иванова дейді толып жатқан сол ауыстыру керек қой аномастика не үшін отыр неге олар сол ана булочкаларын жеп кабинеттерінде отыра береді соның барлықтарын ауыстыру керек қой бұл енді әкімнің жұмысы ғой әкім дегенің қазір жарты патша назарбаев үлкен патша әкім дегенің одан кейінгі патша сол анау территорияда әкім неге жұмыс істемейді ал енді арман қарай келейік кімнен қорқып отырмыз кім бізге тиеді ешкім де тимейді ең әуелі түсіндіру керек ең әуелі халықтың құлағына құю керек орыс бола ма қазақ бола ма кәріс бола ма енді қытайдан басқаларға құлағына құю керек айту керек бүгінгі күннен бастап анау петропавловска қызылжар деп болады қызылжар деп атау керек уақыт жетті мен сол арада 20 жыл қызмет істедім қызылжар дегенің ишимнің сол жағынан келе жатқанда 20 километрден көрінеді жар қызыл топырақ қып қызыл алыстан ол арада ә, үлкен үлкен бірнеше қалашық болыпты маңайында сол жардың ишимнің бойында ешқандай петр да болған жоқ павл да болған жоқ келген жоқ ешкім көрген де жоқ ал енді мінекей жазылып тұр ғой ә, велика россия деп сол великий россияда қазір петр деген павл деген қалалар жүзден асады әне петропавловск камчатский екеуінің аты да тұр ал енді ана петербургтың маңайында петровка павловка Павлова, посад анау мынау жүздеген ат бар орысқа түсіндіру керек әнекей біздің тарихшылар бәрін біледі міне осылай осылай осылай осылай болды енді мінекей атын ауыстырамыз қызылжар деп қоямыз петропавловск деп ал енді былай қарай жылжиық павлодар кейбір біздің өзінше ғұламамыз дейді өзінше белсендіміз дейді өздерінше ұлтжандымыз дейді бес алты адамнан естідім кереку дейді қазақша оның атын дейді павлодардың атын кереку деп қою керек дейді ол не деген сұмдық ол тарихты білмеу деген сөз надан деген сөз ешқандай ол э, кереку емес ол кереку деп қой, қойғызған ол жерде бір қалашық болған кішкентай помещик болған кирьяков деген ана қазақтарды қанаған қазақтардың бәрін қуған э, ертістің маңайынан ал егер павлодардың орнына ә, қоятын болса ертіс қала ертіс облыс ертіс ертіс облысы жаман ба жақсы ғой ал егер қойғың келсе ғұламалардың атын сатпаев тұр сонда туған сонда өскен тарихының бәрі сол э, мына э, баянауылмен байланысқан сондай сондай ә, ғұламалар сол мына баянауылдың өңірінен шыққан баянауыл менен анау павлодар деп атына атағым да келмейді байланып жатыр жақтасып жатыр шекарасы бір енді осылардың бәрі қай уақытта қазақшаланады Ауыл осының барлықтары қазақшаланды екі жол бар бұның билікті кетіру керек барсын өзінің жөніменен содан кейін заңды түрде жаңадан билік сайлану керек ешқандай ол жерде өтірік болмау керек э, ешқандай дау э, дауыс деген болмау керек ең өле парламенттен бастау керек егер біз бүгін мына отырған парламентте отырған кейбіреулер айтып отыр ғой э, бұлар ә, бір тобыр қой деп жарайды енді мен бір тобыр қой демей ақ қояйын э, солардың ішінде азаматтар бар амандасып аға деп сәлем беріп жүретін олар кету керек ал енді олар келгісі келсе ішіне халықтың дауысын алсын халық дауыс берсе кел ал енді халық дауыс бермейтін болса қалай келеді ол сондықтан ол парламент кету керек бізде бірақ палата болу керек оның аты мәжіліс болу керек сол мәжілісте күллі сұрақты талқылау керек оны талқылағаннан кейін ә, ұлтқа түсіндіру керек сосын шешім қабылдау керек сол кезде петропавлда кетеді павлодарыңда кетеді да кетеді да кетеді а басқа жол жоқ қандай жол бар басқа кім көріп тұр жол жоқ ал енді халық қазір жаппай алаңға шығатын болса халық өзінің сұрағын қоятын болса ең бірінші кететін парламент олар міне онда ғана сайланған ә, өтірікпенен дауыс ұрлауменен сол бір списокпенен ә, назарбаев қол қойып берді өткізіңдер деді аналар бәріне протоколды дауысты бәрін дайындап өткізді ой осыдан бастау керек сол кезде еліміз түзеле бастайды мынау дамыған мемлекеттерде парламент ол штаб сол штабта күллі сұрақты талқылайды ол штабтың есігі ашық болады белсенділерге ұлтшылдарға экологтарға ә, мына республикалардың өкілдеріне демократтардың өкілдеріне есік ашық уақыты бар қай сұрақ болсын соны талқылайды олар даже анау итке өліп қалмау үшін қанша ақша бөлу керек екеніне кейін талқылайды сонда ал бізде не барып көр жетпіс метрге жақындатпайды ол жетпіс метрде анау әгі көп балалы аналар зардап шеккендер инвалидтер жиналып барғысы келеді айтқысы келеді бір адам қабылдамайды собр полиция қамайды машинға артады абақтыға жабады содан кейін түнде үйіне апарып тастайды міне осы жұмыста осы биліктің шешіп жатқан сұрағы да осы енді осы жерде айланып тағы да ұлттың осы күнге ұшырап отыру елдің осыған түсіп отыруында сыртқы бір күштер де әсер етпей ме мысалға еуразиялық экономикалық одақ кеше экономикалық одақ болып басталған бүгін саяси блокқа қарай айналып бара жатқан сықылды бұл сұрағың бұл сұрағың өте дұрыс евразия деген одақты қолдан жасаған одақ ешқандай ол одақ емес ол референдум арқылы кіру керек еді оған кіретін болса кім референдум өткізіпті ешкім өткізген жоқ россия айтты путин бір адам назарбаев қолдады ана жерде анау ә, экстремист кім бар лукашенко ол қолдады енді қырғыз бейшаралар мына үш мемлекет ұйымдастырып жатқаннан кейін бұлар кіріп кетті өздері кішкентай ғана топ анау армяндар бір э, үш миллион олар кіріп кетті соныменен енді біз евразия одағын құрдық деп қазір ә, ауыздарын толтырып айтып отыр ал енді сарапшылардың э, егер э, беріп жатқан мәліметін оқитын болсаң ол жерде осы евразиялық одақ құрғаннан бері қазақстан 44 миллиард доллар жоғалтқан 44 миллиард сондықтан қандай одақ керек е одақтың орнына ә, келісім шартқа отырдағы, әр саладан ә, келісім шартқа қолды қой содан кейін сонымен жұмыс істеу керек ал енді евразияның одағы ә, неге әкеліп бермейді ана белоруссиядан картошканы картошканың бағасы қазір 500 теңге неге әкеліп бермейді ал енді мына нені басқа тамақтарды қара үлкен жеті сегіз барлығы екі есе үш есе қымбаттады ешкім ешқандай шара қолданбайды евразиялық э, одақ қайда қайда ол орыстар неге бізге ана тауықтың етін әкеліп бермейді жарайды енді қара әкелмесін олар қазір айтып отыр біз э, жүз он э, пайызға өзімізді қамтамасыз етеміз деп отыр сол он пайызын берсін бізге әкелсін кредит деп былай жазсын қолды қойсын бізде ақша болмаса ана беларусь картошканы әкеп берсін деп мына ұсақ түйек э, тамақтарды э, қырғызда кеп әкеп береді егер э, қырғыздың есігін ашып біздің билік барып оларға шартқа отыратын болса шекараны ашатын болса бірсыпыра сұрақ шешіп тастауға болады азық түлік туралы бағаны ұстауға болады солай е бұлар ешкім ештеңе істемей отыр халық жүр өзі не істерін білмей халықты басқаратын ә, жүйе жағынан басшы жоқ оппозиция жағынан басшы жоқ бір шолақ белсенділер жүр ол шолақ белсенділер там билікке қатты айта алмайды тағы ол соныменен күн өтіп жатыр біздің қазақ халқы зардап шегіп жатыр бүгінгі күні есептейтін болса 60-70 мың адам ең жұмыс істейтін білімді мамандар шетелге европаға кеткен южный Корея кеткен южный корея ең дамыған мемлекет егер оның квалификациясы маманның болмайтын болса олар ешқашан жолатпайды алмайды немереге ақша төлеу керек егер ол анау ә, э, көше сыпыратын ғана жағдайы болатын болса не болмаса қой бағатын жағдайы болатын болса біздің қазақтардың қой жоқ онда көшенің барлықтерін олар машинмен сыпырады ана жерде автомобиль жинайды оборудование жинайды жоғарғы технологияға мен жасап жатқан заттардың барлықтерін өндіріп жатыр біздің қазақтар а өзімізде ештеңе жоқ Música